gibi kokluyorum Herkesi sen gibi kokluyorum Ama sen başka bir kollarda Tam sarhoş olmuş yollarda Kaybolmuş bir gençliğin vardı Alacak duyum yıllardan Acılara yürüyor korkmuyorum Arada bir kalbini yokluyorum Cennetten çiçek mi topluyorum Herkesi sen gibi kokluyorum Ama sen başka bir kollarda Tam sarhoş olmuş yollarda Acılara yürüyor korkmuyorum Arada bir kalbini yokluyorum Cennetten çiçek mi topluyorum Herkesi sen gibi topluyorum Ama sen başka bir kollarda Sana sarhoş olmuyor Yürüyor kalbim gibi toplarım Ama sen başka bir kollarda Tam sarhoşum yollarda Kaybolmuş bir gençliğim var da Alacaklıyım yıllardan Acılara yürüyor korkmuyorum Arada bir kalbini yokluyorum Cennetten çiçek mi topluyorum Herkesi sen gibi topluyorum Ama sen başka bir kollarda Acılara yürüyor korkmuyorum Arada bir kalbini yokluyorum Cennetten çiçek mi topluyorum Herkesi sen gibi topluyorum Ama sen başka bir